Di pagi raya, seluruh keluarga berhimpun bagi acara salam menyalam memohon maaf. Cepat. Salam cangkuk. Terpacar di wajah Man yang dia agak bengkak dan tak ada muka. <laughs> Kita sekeluarga berhati mulia. Eh? Amin. Setelah adik-beradiknya, giliran Man tiba. Maklun tidak ingin memandang muka Man.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 Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Allahu akbar kullu amin wa antum bi dan di sini guys ya udah tanggal 18 aja gitu udah tanggal 18 dan ada yang tanggal 21 Apakah ada juga yang tanggal 22 ini untuk hari rayanya ya teman-teman sekalian semoga ya semoga sama semuanya lah jangan sampai ada perbedaan ya <laughs> oke okay, kali ini kita akan reaction sebuah video guys ya iklan raya 2023 guys ya banyak juga teman-teman yang request kepada saya ya dan masya Allah banyak sekali nah di sini kita akan reaction ada Shopee Raya guys ya oke okay, Shopee Raya Dan di sini judulnya nasi lemak maklon. Oh, nasi lemak maklon. Eh, maklon itu apa guys ya? Mungkin-mungkin nama juga ya, Raya Short Film. Oke, okay, jom kita tengok videonya guys. Ini daripada Shopee guys ya, jom. Wah, apa tu? Merupakan seorang anak yang tak boleh diharap. Dalam hidupnya yang masih muda dan mentah, dia hanya perlu membuat tiga pekerjaan yang ditetapkan oleh ibunya, maklon. Apa yang Mak! Satu, hantar nasi lemak maklum yang cukup famous kepada pelanggan setia di sekitar kawasan kediamannya. Dua, mengambil dan menukar nasi lemak yang ada komplain dari pembeli sepantas yang mungkin terutamanya yang order bagi menyambut pesta oh, keramaian. Servis dia memang terbaik. Dan ketiga, memastikan setiap pembeli tegar mendapat cop pada kad loyalty pelanggan yang apabila cukup 10 cop boleh ditukar kepada 3 bungkus nasi lemak percuma. Wow. Selama 3 tahun menjawat jawatan yang penting ni, kecekapan Man semakin pudar. Tengah healing ke tu? Eh, hilang pelanggan sudah mula jengkil dengan pengantaran yang lambat. Jadi hari baru sampai. Jom, jom. Proses penukarannya tidak lancar, licin dan buat. Oh, apa hal tu? Dan bila pelanggan mahu kirim nasi lemak berjuma, nasi lemak selalunya habis. Roman tak keep track dengan Cok. Sorry, sorry, saya gerak lu, saya gerak lu. Mana lemak, mana lemak, mana lemak, mana lemak, mana lemak, mana lemak, mana lemak, mana lemak, mana lemak, mana lemak, mana lemak, mana lemak, mana lemak, mana lemak, mana lemak, mana lemak, mana lemak, Sehubungan itu, Mak Lon agak berang dengan kecuaian Man sehingga menjejaskan perniagaan nasi lemak keluarganya. Man disebat dengan hanger di dalam bilik. Jadi pada malam itu, Man berseorangan mengenangkan nasibnya. Di tepi okay. jendela berkain pelekat dan belengging, flashback mula bermain di fikiran Man. Kisah hidupnya terungkai satu persatu. Man selalu terduduk kerana basikal kesayangannya sering membuat problem. Ah. Tayar pancit memang wajib. Dan Rantai putus. Fok patah pun pernah. Malangan juga sering berlaku. Faktor cuaca juga tidak dilupakan. Sedikit background. Man merupakan pengayuh basikal prewheel mati yang berhati kerik. Gaya tunggangannya juga lagak street rider. Tak ada brake. Yo, maaf. Tapi di samping itu, dia pun boleh tahan juga pemalasnya. Sering lepak dengan kawan-kawan basikal. Bangun lambat, mesti nak dijerit Mak Lun. Pukul kenapa nak bangun? Cantik ya Allah, ini. lihat maknya guys ya. Jilbabnya itu ada bunga-bunganya. Ini over banget ya. Mana lagi? Shopee lah. Murah. Masa juga dihaskan untuk pasangan hatinya yang dia cukup sayang. Duit gaji, Man gunakan untuk membeli gift. Nah, buat raya. Man, tak payahlah selalu bagi saya hadiah. Man, jangan terus review. Kena atas dulu. Ha, tapi di sebalik sebalik sebalik semua ni Man sebenarnya gigih belajar untuk membantu perniagaan Mak Lun dan nak memudahkan orang kampung yang merupakan pelanggan nombor satu nasi lemak Mak Lun. Okay. Man belajar coding untuk membuat app bagi meletupkan oh, bisnes Mak Lun. Sistem kupon yang lebih efisien, serta fit geng-geng basikal lengkap dengan beg prototype ciptaan Wow. Man juga meminta bantuan kawan yang pandai eh, desain-desain ni. Man, awak ni bikin mak awak bimbang eh. Apa cerita? Untuk membuat logo, stiker dan sebagainya. Jadi inilah aktiviti utama Man di malam hari yang disembunyikan dari George. Eh, tadi, tadi apa? <laughs> Di pagi raya, seluruh keluarga berhimpun Masih. bagi acara salam menyalam memohon maaf. Cepat. Salam cangkuk. Terpacar di wajah Man yang dia agak bengkak dan tak lembut. <laughs> Kita sekeluarga berhati mulia. Eh? Amin. Setelah adik-beradiknya, giliran Man tiba. dalam aksi tarik narik Man dengan tangkas memeluk Mak Lun dan memohon sekilas kemaafan di atas segala-gala. Dia sayangkan Mak Lun dan dia berjanji untuk berubah dan membantu bisnes kecil-kecilan Mak Lun maju jaya sehingga ke Sabah dan Sarawak. Menitir saya mata mereka berdua. Dipimpin Mak Lun oleh Man keluar ke bangsal buruk yang disangkakan tidak Man membuka pintu mereveal seluruh kerja keras Man yang akan di launch tidak lama lagi. Logo baru dipacarkan melalui projektor pinjam berserta app ciptaan Man. Sekali lagi, Man memeluk maklun dan memohon maaf dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Kedengaran dari jauh, muzik mula berkumandang. Menoleh ke arah halaman rumah, Kelihatan orang kampung sudah mula berkumpul tanpa dijemput. Tapi raya kan, bolehlah berkunjung ke rumah sesiapa pun tanpa diundang. Mereka sekeluarga turut serta bergegas ke arah kugiran supaya tidak ketinggalan menari di atas tanah berdebu bersama-sama. Dari Kedah ke pekan sari beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Di hari yang mulia ini, Shopee ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Semoga ikatan kekeluargaan semakin erat dan berkekalan hingga ke tahun mendatang. Wah. Oke okay guys, sudah selesai itulah iklan dari Shopee ya guys, nasi lemak maklun ya. Uh, lebih ke kelakar di sini, jadi tidak ada nangis menangis lagi ya guys ya, seperti biasa kalau kemarin itu nangis saja kerjanya. <laughs> Dan apa yang dapat kita ambil dari film ini guys ya Teman-teman coba di komen ya Apa yang dapat kita ambil daripada film ya Klan Raya Shopee ini 2023 guys ya dan coba kita akan baca komentar-komentar di sini guys padu iklan nih well done guys oke okay. lepas saya tengok iklan ini saya terus rasa macam nak main bola keranjang <laughs> terbaik Shopee Paul dan tim great to be part of the uh, these two selamat hari raya oke okay? Transformasi perniagaan dari zaman dulu hingga zaman kini, semua iklan ini dah sapu bersih. Strategi marketing dan operasional customer trust, Bravo Shopee boleh come out dengan educated iklan macam ni, betul lah. Jadi dari awal itu kan dia nampak untuk jualan masa-masa dulu guys ya, yang mana agak susah dan lain sebagainya kan. Ah dari awal-awal dia buat ya, menjual nasi lemak sampai sekarang ni, ah dan sekarang ni dia guna aplikasi dan lain sebagainya. sebagainya. Yang terpenting adalah usaha keras yang kita lakukan ya untuk meraih kesuksesan di masa akan datang. Seperti itu teman-teman. Tidak ada istilahnya orang bermalas-malasan lalu sukses ya. Yang ada itu orang yang sedikit tidurnya, bekerja keras dan senantiasa memikirkan inovasi-inovasi terbaru. Dan ya daripada apa namanya ya nasi lemak maklon ini guys ya. Sekarang sudah pakai aplikasi dan lain sebagainya. Itulah gambaran dimana kalau zaman dulu ya kayak gitu-gitu aja guys ya kita serba, serba manual menggunakan jasa daripada manusia tapi sekarang sudah menggunakan kecanggihan teknologi sehingga lebih memudahkan kita untuk berniaga ataupun berbisnis guys ya oke okay guys ini ada video kedua yaitu short film setahun sekali ya Tanjung Balai Karimun jom kita tengok videonya guys let's go <laughs> bagusnya ni Ucu Adik aku paling kecil Kecil okay. pun tak kecil sangat lah Kerja dia hari-hari main game Game, game, game Makan ngegame Nak tidur ngegame Berak pun ngegame Tak tahulah nak cakap apa lagi Gamer ha, Kalau ini Angah Adik aku nombor dua Kerja dia hari-hari asyik berjalan terus Macam tak pernah jejak rumah Asyik bercinta terus Menci anak dari mak bilah tu Hahaha Hmm, aku dah hanggak dah. Okay. Ha, kalau yang badan dia kekar macam Hulk ni Aku Along Anak paling tua Apa kerja rumah Semua aku buat Nyuci Wow keren Bersih-bersih rumah Karena aku ingat Pesan-pesan mak aku Halo kalau mak tidak ada di rumah aku jaga adik-adik itu biar macam mana pun kau adik-beradik kalau tak dengar cakap juga adikmu kau perambat sekalian adik-adik itu ya Iya hmm, lah mak Bisa Sepula lagunya. Hmm. Assalamualaikum. Apa buat tu? Lusuh je muka. Biasalah tengah mas rumah. Hey, eh, seorang je. Mana adik-adik kau? Sini eh, seorang aje. Adik-adik aku tak dapat dialog. Dan waktu masa mak aku ada, kuasa ni apa-apa aku mesti siapkan seorang. Raya ni nampaknya sepi lah. Adik-adik aku buat hal dia lagi. Alah, jangan macam tu. Loh, sekejap ya. datang ah, buat bersih-bersih ya. Siap-siapin. Itu sesamu tuh. Adeknya itu loh guys. Ya Allah, main game aja. Dengan kawan-kawan yang ada. Lama lagi ke buka. Cantik masjidnya. Eh, siapa tuh? Mak balik. Eh, mak balik. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya beberapa video atau dua video saja dari Shopee dan juga dari mana ini guys, Sembang Kreatif ya.